gente. Que neninhas mais lindas do mundo são esses, gente. Oi, tá chorando. Ah, mas... Ah, gente, o que, que é isso? Ai, ah, as neninhas lindo, esse papai. É tudo lindo, gente. Ai, ah, o gente meio que fica todo sapequinho quando eu falo que é lindo, gente. Olha que lindeza, gente. Olha, gente, que lindeza, gente. Vocês? Vocês? Ah, gente gente! Ah, ah que que é isso, gente? Ah, esse bebê mais esse papai? É? <laughs> É, mamãe! Ai, ah, que que é isso, gente? Oh. Oi, gente! ah, que ah, que é isso, gente? de papai de macho. Que delícia, gente. Que lindeza é essa, gente? É lindo demais, gente. do gente. do gente. Olha, gente. Eu chego a chorar, Mari. Tá do lado mesmo. Oi, imagina. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Quem, gente. Oh, gente, quem quer comprar enfeite de, pare... de, de, de parede, né, Viola? Ai, Me fode fez. Cadê esse negócio desse babado? Cadê tudo? Tá chorando, meu filho? Ô, oh, não chora, Rex. Ô, oh, você tá chorando, Rex. Não chora. Ô, oh, Cateninha, Oh, não chora, gente. Papai gosta de meu filho. Oh, meu papai. Não chora, meu filho, não chora. Ô, Dó, você tá chorando, Maria?